ada harap per walaupun seronok suka masa duduk di atas muka dunia dengan kekayaan dengan jawatan dengan nama yang terkena gotu goni gotu goni tapi apabila lepas pada mati ya maka tidak ada harap per katanya orang kafir akan menerima rahmat daripada Allah Taala. Lepas tu pakak nak kelik ke dunia belaka. Orang kafir pakai kecek. Law anna li karratan fa'akuna minal mu'minin. Kalau sekiranya, boleh aku kembali semula. Kembali golek semula ke dunia. Nasaya aku akan jadi orang-orang yang beriman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه ورائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار ۖ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Ayat 20, 22 sampai 24 Surah Al-Ankabut Allah Ta'ala firman di sini Tentang Nabi Ibrahim Duk kecek Ataupun duk royak kepada kaum dia dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak juga di langit sekali pun dan kamu tidak akan mendapat sebarang pengawal dan penolong yang lain dari Allah ini adalah jelas-jelas yang Nabi Ibrahim cerita kepada kaum dia bahawa kamu tidak boleh melemuhkan Allah Ta'ala maknanya mung hei kaum aku mung adalah kena tupai Allah mung tidak boleh melemuhkan Allah Ta'ala di bumi dan di langit dan di mana sahaja kamu berada ha, gitulah lepas tu tidak ada siapa yang dapat menolong kamu sebagai pengawal orang kuap kum kamu kecuali Allah Ta'ala sahaja ni dia panggil ayat tauhid ayat akidah yang Nabi Ibrahim seru kaum dia Allah wayak lagi dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan pertemuan dengannya. Hak ni umum, tak ada kira mana-mana manusia atas muka dunia yang kufur, yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, patut tak percaya, tak yakin katanya dia akan bertemu dengan Allah. Akan menerima balasan di akhirat nanti. Itulah Allah katanya ulaika yaisu mir rahmati. Mereka tetaplah akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmatku. ku putus asa ni panggil sinwang tak ada ad, tak ada harap per walaupun seronok suka masa duduk di atas muka dunia dengan kekayaan dengan teh, dengan nama yang terkena gotu goni gotu goni tapi apabila lepas pada mati ya maka tidak ada harap per katanya orang kafir akan menerima rahmat daripada Allah Ta'ala. Lepas tu pakak nak kelik ke dunia belaka. Orang kafir pakak kecek law annali karratan fa akuna minal mu'minin. Kalau sekiranya boleh aku kembali semula. Kembali golek semula ke dunia. Nasaya aku akan jadi orang-orang yang beriman. Nak duduk di dalam orang digolongi orang beriman. Tapi tak ada arah, tak ada dah. Tak ada dah dunia hancur dah alam-alam lain dah. Itulah yang Allah royak sejak daripada zaman-zaman dahulu nabi-nabi, rasul-rasul duk seru duk royak kepada kaum dia. Ingat molek mung hidup di atas muka dunia sebentar ya. Tapi apabila kamu mati, tidak akan kembali lah ke dunia. Berimailah kepada Allah semasa hidup. Royak tu royak ni banyak royak. Siapa malah duk royak kepada kaum dia. Begitulah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita semua, hak itulah kita kena pakak-pakak mengaji. Gapo pesan Nabi? Gapo kah ajaran Nabi? Apa ha, tu? Kalau kita masuk dengan Quran tu, gapo kah yang Allah Taala cerita seru royak lari patah suruh kita jauh daripada perkara tu perkara ni? Maka wajib atas kita, bukan sunat dak dah mengaji wajib atas tiap-tiap orang kena pakak mengaji, kena pakak reti ajari ah, Allah sebab kita nak we betul hidup kita tu nak bawa hidup we kena salah kalau sekiranya kita tak mengaji orang ada ilmu tak mengajar pun salah kena pakak-pakak. siapa yang mengaji dah ya alim boleh mengajar maka dia kena mengajar Orang pun anak orang walaupun alim pun dia kena ngaji. Apatah lagi orang hak tak tahu kena mengaji. Kena bakat-bakat ngaji. Untuk bawa ke apa tu? Bawa diri sendiri. Lebih pada tu, bawa keluarga, bawa masyarakat. Supaya selamat, supaya sejahtera. Gitulah. Umumnya kena bakat-bakat ngaji. Nah, masuk di dalam ayat semula yang Allah Taala katanya tetap mereka tetap lah akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Putus asa di sini. Bukan taksir kepada rahmat. Nuk kepada rahmat tapi Allah Ta'ala tak beri dah. Satu ayat di dalam suratul Anbiya. Orang kafir ni mitok dengan Allah Ta'ala. Mitok, mitok, mitok. Cuba kita gambar eh. Mula-mula dia minta tu sorok duk derah lagi. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami. Ya Allah, hapunkanlah, kembalikanlah kepada dunia semula kami nak berimej. Lepas tu minta, minta siapa kau sorok habis. Siapa kau kecek tak Ya Allah. Tengok. Habis sin wang. Allah Taala bukan tak bunyi, bukan tak dengar. Tapi buat tak seringa. puak-puak ni kecek. Sebab apa? Sebab mung dulu mung terlupa ke aku masa mung duduk atas dunia. Hari ni mung dilupai. Aku wak lupa dah ke mung. Aku wak tak ingat. Sebab apa? Dulu mung tak, tak ingat kepada aku. Aku rayak kepada kamu semua. Ingatlah kepada aku. Nasjaya aku akan ingat kepada mung. Waktu kau rahmat kepada mung. Tapi mung terlupa. Hatu dah balas eh. Ninglah orang kafir apabila simwang ataupun tak ada dah harap pe dari rahmat Allah tu hai pengoyak wa ulaika lahum azabun alim bagi mereka dan mereka pula akan berulih azab seksa yang tidak terperi sakitnya maknanya tak boleh nak royak katanya sakit setiap orang mana kau sakit kau sakit zidnahum azaban fauqal azab ni orang kafir yang tu hai royak di dalam suratul nahli orang-orang kafir terutamanya orang kafir yang menetek Islam menetek jalan Allah ajari Allah oh hak ni ya pok-pok kalau kecek bahasa kampung dia panggil palo pengak ah tu ketua ketua hak pasang duduk wang pen nak buat macam mana nak jadi orang Islam rusak agama Islam hancur punuk Oh Tuhan raya zidnahum azaban. Kami tambahkan kepada mereka azab fauqal azab atas azab. Maknanya hari ni sakit sekarang ni, esok sakit, eh, lusa kau sakit, kau sakit, kau sakit. Kita dah tahu nak wayak sekarang mana. Sakit yang Allah Ta'ala tambahkan ke atas mereka. Sebab sakit atas muka dunia ni, ya suk dimati ya. dimati. Mayat kalau sekiranya ambil pergi cicir, pergi bakar, walaupun bubuh dalam enjin, lag, lag, ya, secara mana pun, mayat ia tak gerak dah, ia ya, hacur. Tapi, cuba kita gambar, kita tahu belakang, saya royak ni benar, kita gambar belakang dah. Cuba kita gambar, katanya di akhirat, tak mati. Lepas tu kena duduk beradur, sakit. Tu herayak di dalam ayat. Wahum yasarikhuna fiha. Mereka itu berjerit-jerit topik di dalam neraka. Pas cuba kita gambar, ah, kalau sekiranya kita duduk atas dunia, kita dengar, kita tahu katanya, orang duduk bilik lepas pada kita, maknanya bilik sebelah tu, kena duduk seksa, kena duduk kelar tubuh dia. Tu tak mati. Tapi orang duduk seksa dia, duduk topik, minta tolong, wui, wui, wui, wui. kita orang duduk tepi umuh ni berasa lagu mana? Walaupun kita Umuh kita selamat tapi orang yang duduk tepi itu kena duduk seksa, kena duduk papa, kena duduk piak, kelar tubuh dia dan sebagainya. Masya Allah. Pas di akhirat sikit lagi, itulah Allah raya katanya, وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ fiha. Mereka itu berjerit-jerit, bertepik-tepik di dalam neraka, sakit lepas itu duduk minta tolong nak keluar daripada api neraka. Itulah. Tak ada air orang-orang kafir di akhirat sikit lagi. Orang kafir, orang munafik, orang akidah yang tak betul. Hak pasal kena masuk neraka tu lah. Nak hidup di atas muka dunia ni masya-Allah, suk samran, sukanya pok-pok dia buat maksiat, siap apa ni setiap hari kau banyak, kau banyak maksiat. Orang banyak buat dosa, neraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Ibrahim kecek lagu ning dengan puak-puak dia, dia jawab lagu mana? Fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Kemudian survei Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya mereka dengan kata-kata tentangan yang keras. Kata lagu mana? Uqtulu. Ni yang pertama sekali. Bunuhlah dia. Ha, ni yang pertama sekali. Sebab tu Rasul-rasul pada zaman dulu ni kena bunuh. Tamada. Dengan berbagai corok bunuh. Bunuh dengan senjata, bunuh dengan racun, bunuh dengan gotong. Ada belakang. Ha, tu. Sebab tu, setengah-setengah kita dengar kisah ni, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni tersebut di dalam sejarah katanya, dia ni lari daripada orang nak bunuh dia lari lari lari lari sehingga pohon kayu ni terbuka Allah Ta'ala jadi pohon kayu terbuka Nabi Zakaria lagi masuk dalam tengah-tengah pohon kayu Klup. tapi ada lagi syaitan syaitan mari heret kain dia ada alat bawah tu cik tubik sikit ketika pohon kayu katuk tiba-tiba syaitan tu dia berupa jadi orang dah dia pergi royak kepada orang-orang kafir Bani Israel pada waktu tu eh mudut cari orang bukan eh, ada orang lari sore saat ni masuk ke, ke pohon kayu ni kalau mu tak percaya tengok ni kain dia dia jono tu baik kat luar tu lah orang puak-puak Bani Israel ambil gaji bagi gaji pohon kayu grind grind grind grind grind grind Nabi Zakaria mati ni Tubek jadi 2 ton tubuh dia ha ni ayat katanya mati yang Allah Taala ayat katanya wa yaqtuluna anbiya'ahum puak-puak Bani Israel banyaknya bunuh nabi-nabi puak-puak dia pas nabi yang paling banyak sekali Bani Israel daripada anak cucu Nabi Ibrahim ni pergi, pergi ke, ke arah Ishak Ishak turun anak Yaakob Yusuf turun turun turun turun turun turun tak tahu berapa puluh ribu Nabi-Nabi Rasul-Rasul Bunuh Hak mati biasa tu Sedikit je Banyak kek kena bunuh Itulah Puak-puak Nabi Ibrahim pada zaman itu Rakyat yang pertama sekali Bunuh Uqtulu Kalau tak saya bunuh pun Au harriku Ataupun Atau bakalah dia Haa Mesyuarat ramai-ramai Puak-puak dia Nak bunuh kau Kau nak bakar kalau nak bunuh, dia mati selalu. Tapi kalau dia bakar, kita boleh tengok dia kena seksa di dalam api. Gelepah, gonggan, gonggan, gonggan, minta tolong, minta tolong. Masya Allah. Fa'anjahullahu minan nar. Ini tu herayak. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api yang disediakan oleh kaumnya. An-nar di sini bukan api neraka dah. Eh api hak duduk atas dunia yang pok-pok dia pada waktu tu dia apa? cucuk dengan kawasan yang sangat besar siapa ke Nabi Ibrahim ni kena lepar masuk di dalam api hak dicucuk bukan dengan lepar tangi saja bukan dengan lepar tangi tapi buat tubi pium jatuh dalam bahasa Arab dia panggil manjanik Manjanik artinya tubik. Tiung. Lapar jatuh. Orang-orang pada waktu tu yakin katanya Ibrahim tak selamat dah. Mati cakap. Nak tubik kok mana lagi? Api yang sangat besar. Cuba kita gambar. Baunya cucuk pada waktu tu. Nak bunuh orang seorang tu begitu mu. Sebab apa tu? Becinya. Bapak mu duk kosek hidup aku. Ha, tu. Ya orang ni Cuba kita gambar eh. Benar hak dia duk buat buat buat mari lama dah. Latar-latar orang mari lari, mari nasihat. Ah. Apa mung ni? Main duk kosek cara hidup aku. Ha tu gitu. Dia nak marah siapa kau begitu mu kepada Nabi Ibrahim. Duk lari puak dia semua tak kong. Duk royak suruh beribadat kepada Allah. Sogo tu royak so so so so so banyak cara. Tuhan pun royak. Di dalam ayat lain tu katanya qulna ya narukurni kuni bardan wa salaman ala ibrahim. Ni adalah suratul anbiya. Allah royak katanya kami royak kepada api. Allah Taala kamsan kepada api lalu kuni bardan wa salaman. Hei api mu jadilah sejuk. Sejuk saja tak ada lagi. Wa salaman dan selamat sejahtera ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, seolah-olah katanya Nabi Ibrahim duduk di dalam api sejuk. Hak ni benar dia cerah. Benar yang otak manusia tak dipikir, api mana sejuk. Adab katanya, kalau garis agak masing, saka manis. Pen-pen-pen dah. Garis nak jadi manis, saka nak jadi masing air biasa-biasa nak nak panah supaya dengan api api nak pergi sejuk supaya dengan air tapi kerja air eh, Allah Ta'ala hak ni lah yang orang Islam yang yakin 100% katanya bila Allah Ta'ala perintah kehendak satu-satu kara maka dia kata kun jadilah fayakun benda tu akan jadi mengikut kehendak dia walaupun pisau dengan witiasat pen pamidah api nak pergi sejuk Ha inilah. Allah wi selamat kepada Nabi Ibrahim. Tuhan apa ayat inna fi la laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan eh Allah bagi kaum yang mahu beriman. Orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim pada waktu itu tak banyak orang. Lepas tu menjadi fitrah orang-orang yang berimej kepada rasul nabi-nabi ni dia tak ramai dia hok ramainya kafir menetai lawan hanallah kedabai ha tu orang ramai tu atas muka dunia sebab tu tuhan royak di dalam Quran carilah ayat mana-mana tuhan tak ada royak katanya ramai hok pasal masuk syurga selama berimej molek juru tak ada carilah ayat mana-mana pun tapi tu herayaknya sikit. Sikit ke apa tu? Yang berimeh, yang bersyukur, yang ingat, yang beringat. Sikit lah kalau. Terus cari perkataan eh, qalilan ataupun qalilun. Lagi ha, cari dua tu. Cari dalam rabuk, cari kera'ah dah. Tulis kamu lah. Qalilan. Qalilun. Ha, tapi akal tak ada di dalam Quran. Aqallu yang lebih sedikit tak ada. Yang ada dua perkataan tu. Qalilan, qalilun, qalilin. Gitulah lebih kurang perkataan. Sebab tu kita selalu dengar. Qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Maknanya amat sedikit manusia. Hei manusia yang kamu syukur. Yang kamu. Qalilam ma tazakkarun. Sedikit saja di kalangan kamu. Orang yang beringat banyak ke kan lalai terlupa kadang-kadang buat terlupa tu ada ingat tahu katanya dia buat apa tapi buat terlupa gitulah ha ni tiga ayat yang kita dengar pada hari ni dia masuk di dalam ha nabi ibrahim yang duduk bersua duduk kecek duduk royak duduk nasihat akhir sekali puak-puak dia balah dengan apa dengan bakar di dalam api sehingga dalam sejarah royak katanya Pakai ye Nabi Ibrahim pada waktu tu bakar habis. Pakai ye ni habis. Tapi tubuh dia tak bakar. Itulah Nabi SAW royak katanya, Awalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang mula-mula sekali diberi ye di akhirat, iaitunya Nabi Ibrahim. Sebab apa? Allah Ta'ala balah baik kepada dia. Sebab dia lah orang yang mula-mula sekali terbakarnya ye dia masa duduk di dalam api. Kecek mudah-mudah tak terlanjir. Eh? Terlanjir bogeh. Tapi orang tak nampak. Duk peha katanya dia mati dah dalam api yang besar. Tapi akhirat sekali lagi, orang yang pakai pakai pakaian mula-mula, iaitu Nabi Ibrahim. Pak kita duduk mana? Terlanjir bogeh. Eh? Tak ada pernah malu dah kita sikit lagi. Tak? Malu-malu ni, Ketika kita buat gapa-gapa sore, orang lain tak suka dengan kita, orang orang lain pakar belaka kita sore telanjang, kita rasa malu. Tapi sikit lagi telanjang belaka anak orang, boleh tengok habis. Pas tak ada duk mikir dah. Katanya nak tengok punggung siapa, dada siapa tak ada pernah mikir dah. Sebab urus saya pada hari itu, anak orang nak bawa diri masing-masing untuk selamat. Alhamdulillah. Patut kita sambung semula dah ayat yang ke-25 dan seterusnya.